mediodía No hay mucho que hacer y la mente medio ida Mucha apatía y poco pensamos Junto a mi compa solo el tiempo pasamos Sentado en el sofá con la tele en sintonía Viendo cómo gastar lo que resta de este día Los ojos cansados con la mirada perdida De tanto ver en redes la famosa sintonía De pronto un comercial seguido de un comentario Mejor vamos al cine y vemos algo extraordinario Me dijo algo de Buñuelo, tal vez de Gabaldón incluso que sea culto y digno de galardón Al centro cultural universitario fuimos, pero al ver los altos precios estuvimos por rendirnos Porque aquello de ser culto me deja sin presupuesto Carnal, si tan solo hubiera alternativa en esto Ellos pueden ir a eventos culturales, presenciales o virtuales Que 500 puntos por semestre ellos disponen Cine, teatro, algún libro, música o exposiciones Comunidad.cultura.unam.mx Ahí puedes entrar y checar la cartelera Registrar tu saldo y subir tu puntuación Los puntos escalan con tan solo una opinión De manera sencilla en la crea tu perfil Con los datos vigentes de tu cuenta estudiantil Coge tus áreas e intereses favoritos Para explorar la oferta en eventos infinitos Ser parte del programa puedes ir acompañado Es tu oportunidad de ser alguien cautivado Si supieran que hay opción de cambiar lo cotidiano Ya que tienen el poder en la palma de su mano